我好久没有吃葱了。我先，我先吃一个。哦，我们只有第一个有考到，因为因为太太了。因为我他妈是直接直接。 就是就是胡啊！他演的有很多很有名的像这种类哦，北京路，我们飞不北京？ 是国一最好看的，对，哦，那不是什么什么百分之百，哦，对啊，那个因为外语可以帮那个，超强的。 OK，应该有，应该有。 琴房，这间琴房我大概待三年，快三年吧，对。然后就是非常的，很有感触，因为就是大概每天都泡在这边练琴或者是写作业什么的，然后吃东西也在这里。然后终于今天就把里面没有带回家的东西整理整理，然后顺便把垃圾都清理干净。那等一下我要还钥匙，我就有点感伤，可是又觉得说耶，毕业了，好开心哦。 感觉这是最后一次的 mirror selfie，呀！啊，这些东西就是我之前添购的，然后给未来使用这间琴房的人记得要好好爱惜哟！嗨。 受要请吃饭，耶！出了其甜点。哦、呦，没没关系啊。上次有来吃过，这次他们装潢的很漂亮，现在甜点感觉就超棒的。你要介绍吗？好，这个，这个也很好吃。是我上次吃到苦的，那两个我都吃到肉了。 然后好像，哎，这个是我吃过的在那边的你有吃过吗？那边的好像，哦，这个是那个，这个这个这个，哦，对，这是那个皮卡丘，皮卡丘。哦，皮塔球，那个开心果是吧？开心果的，这是开心果，然后有点像酥饼，像茄子这样，但它很甜，它很甜。这个好像也有吃过呀。对，好像也是。 好了，感谢佩迪介绍。你要录你要录镜吗？我帮你问了，呃这是就是就的时间。哈哈哈哈哈！我好像他也蛮就是蛮认真，就是他每天下班后都是我下班回来。他。

哎，这边抢劫，我找你。好像我们演的演戏。 它质地很像五花肉，就是都简称为五花肉。对，它真的很像五花肉。 Cheesecake Factory. Yeah. in corner. Sheila. Ooh. Yeah, 它在一个 corner。谢谢。谢谢，对。嗨。 ハハハハ 学校拍毕业照，为什么呢？因为今天彩先才有空要跟彩先拍，彩先打招呼，嗨！然后要来喷水池这边，啊，超美的，超美的喷水池，现在风好大，好吵，天啊！ 拍好了，现在要去拍喷水池。 Hello，现在我在 Simon Center 拍照，因为今天要跟 z o 来拍毕业照，然后这边就超美的，看湖水。嗯，哎，其实我们上礼拜就有来，可是上礼拜来是黄昏，光线就没有现在好。现在大概是三，哎，没有，现在五点，可是现在太阳还没下山，所以现在就是，耶，拍照时间。 <laughs> 很尴尬哎。谢女神，谢 Coco。嗨，我今天晚上打飞机，现在是虚打长静，然后我在塞行李。哦，已经，我要带三个大的，一个小的，已经塞好两个，这是最后一个。哇！ 哎，其实我觉得还蛮空的。 超冷的，在帮我送机。他正在发抖，天感谢希拉开车，还有佩吉送机，他们超冷的，拜拜。好，等下彩点太大了。好，机场没有人。 <laughs> 请大家订阅、分享并开启小铃铛。 <laughs>